माझं नाव आशिष नंदकिशोर फुलसुंदर तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक आम्ही दरवर्षी शिमला मिरच घेतो आम्ही पीक पण पटाले साहेबांच्या ॲडवाईसनुसार आम्ही एजी नावाचं औषध औषध मारलेलं आहे तर व्हायरससाठी मारलेलं औषध आम्ही दहा दहा अंतराच्या दिवसांनी मारलेलं आहे पण दरवर्षी वीस ते तीस टक्के प्रमाण राहायचं आमचं पण यावर्षी म्हणजे नाहीच आहे व्हायरसच नाही आहे तर आणि आम्ही अगोदर रोपाला पण मारलेलं होतं आणि दहा दहा दिवसाच्या अंतरावर पण मारले पण आता या प्लॉटमध्ये एक पण व्हायरस झाड नाही व्हायरसचं झाड नाही तर थँक्यू धनश्री आयग्रो आणि टाली साहेब